Hey girl，星星散发美丽的光彩，不停旋转，倒映在我脑海。Yeah，Hey girl，夜晚翻来覆去不明白，为什么会被你填满了空白。 或许就是爱在期待未来，就像活在心动年代，再也不愿醒来。Yeah，不曾在徘徊，原地的等待。你是否会明白？Yeah，我的心脏砰砰砰的跳入海，汹涌澎湃，乱了节拍。 看来这是命运的最好安排。跨越人山人海，别犹豫，别徘徊，别逃避，你是我的期待。人山人海，没什么该不该，只想。